Tenía avui un mural como aquel en el que combinem l'experiència de viatge amb cultura es una forma de millorar experiencia de viatge de las personas. son paisajes oníricos mezclados con escenas de Barcelona. En cada una de esas escenas de Barcelona hay un hospital público. Eh, y eso es un homenaje. El nombre elegido es, eh, como sabéis, es los colores del agradecimiento, que yo creo que recoge perfectamente lo que el ha querido reflejar.